So, Mano. Schreiten wir zur Taufe. Du musst die Pulle dran schmeißen, dort. Ja, ja, der Breiten. Halt du bist Fachmann. Was machen wir mit der Pulle? Rankloppen oder austrinken? Nein, die kaputte dann dran kloppen. Die kaputte? Die leere. Die leere. Na <laughs> los. Ein Wort ist ein Wort. Meine, meine heißt dünne Berber. Rainer heißt Dünne Bertha. Ja. Also Frank, Dünne Bertha, hast du dir das ausgesucht oder wurde dir das gegeben, Dünne Bertha? Komm, Quatsch nicht so viel, sind alle lieber. <laughs> Liegt der Hebel unten? Na los. Oh. Ja, jetzt ist er kaputt. Der ist kaputt. Was ist der noch hier? Ja, ja, ist verliegen. Kaputt. Musst du reklamieren? Ich habe da eingeschnitten, deswegen. Ach so. So, Mama. Oh, oh. Was wenn ich ziehe jetzt hier? <laughs> Boah, ich grüße das Elend im Kanal. Damit ihr wisst, er hat sich zum 7. November historischen Tag folgenden Namen ausgesucht. Lenin. Nee! Kanonen und Böller kriegen immer weibliche Namen. Ach so. Oder? Ja, deswegen dünne Bertha. Aha. Das dicke Bertha ist schon vergeben. Also es ist nicht dünne Bertha und auch nicht dicke Bertha, sondern Katharina. Die große. Ja. Katharina zu Großenhain oder auch zu Hain. Aha. Bist du einverstanden, dicke Bertha? Dann stoßen wir auf dich an. Dreimal. Eins, zwei, drei. So. Vamos, vamos ja, der geht gar nicht. Gebt ihm den Erbauer, er hat das Recht. Oh! Das, das war Öl, eh, habe ich doch gesagt. Aber wo ist er hin? Na weg. Das war Öl. Eh. Das, das muss eigentlich gleich untereinander. Hier war Öl drin. Noch. Hast du recht gesehen, noch. Das Ding und dann noch eine Weile geht das so. Eindeutiger Öl für das Wochenende. ist dann ja so zu. Ja. Äh. Das auch nicht. Das ist nicht durchgängig. Da war ja der Schwarzbogen war ja noch dahinter. Hinter ein bisschen. Zur Mannschaft sind wir aktuell 12. Was wir beim, beim, beim Makarov Cup. Wenn wir dort nochmal die 110 dazu rechnen. 1312. Nur dann sind wir Vierter unter Gesamtwertung. Und wie soll ich denn die Mütze noch dazugeben? Das jetzt machen wir los. Das wird kalt. mal, Digga. Ja. Ich nehme den. Ja. Ich hab meine Jacke da immer vergessen. Ich hab's mir vergessen. Aber ich mach das. Ich bin eisern, muss ich Freitag nochmal herkommen. Das will ich wissen, wie das Ding mit 30 Gramm und, und den Rest des Löwes für mich, das will ich wissen, ob das geht. Mehl, ja, Mehl ist ja nicht schwer. Kannst du mit Leuchtspur schießen hier. Mehl ist ja nicht schwer. Aber trotzdem, das ist dann mehr. Das ist so ungefähr, würde ich denken, na, 70 Gramm. Nee, ist bestimmt so. Dann wir sehen, ob dann mir das nächste Mal hier so, was schon mitbringt. Dann ja. Kenn hm? ich dann. Hm? Also die Finger machen Katharina, auf ihn! Jetzt gleich. Hä? Tommy, das war der Hebel, der war oben. Also wieder runtergefallen jetzt. Ist mir, ist mir auch schon passiert. Die Piston ist drin, oder? Ja, alles drin. Aber das Aufgebohrte macht bestimmt irgendwas aus. Dieses 0, das ist ja ein 05er oder 04er Loch bloß. Und dann soll das so, so einen Strahl erzeugen. Ich mach den Piston halt immer Also geht doch. Da war jetzt ein trockener Schuss. So muss es klingen. Das war jetzt trocken aber kein Öl mehr drin. Oder dass das beim, beim Beschießen das Öl nicht rauskommt? Ja. Wir das wechseln. Armin! <laughs> ich Prost. nicht so hot. Prost! Prost, Männer! Sind die erste schon? Ja, sind die war der erste. Jetzt bin ich dran jetzt. <laughs> Wenn man da unten hat.